لما كنت سايبه جاله تعب وفجأة بالليل ما فيش عربية ترجع معايا علشان الطريق وحش اتصل بأي حد ما يرضاش يجي اتصلت بالنجدة عشان تبعت لي اسعاف وفين اما الاسعاف جه ووصل كانت الحالة انتهت عايزين طريق عشان خاطر عيالنا وعشان خاطر اللي بيتعب عندنا وعشان خاطر الطالب الثانوي اللي ما بيلاقيش وقت ان هو يذاكر ليه بيمشي من الساعة 6 الصبح وعنده دروس وعنده دراسة بيجي لك الساعة 6 المغرب طبعا لا في وبنتبهدل هنا واللي عندها بنت بتخاف عليها ازاي تمشي في الطريق المقطوع دي بنت بتمشي ببقى قلقانه عليها